сүрөттө реалдуу газдын бир нече изотермалары көрүнүп турат температура чоң болгон сайын изотерманын жайгашышы өйдө ошончолук каныккан буунун басымы көп к чекитинде ийри сызык бүгүлүүдө бул чекитке дал келген параметрлер алар заттын критикалык абалында критикалык абалда буунун тыгыздыгы суунун тыгыздыгына барабар эгерде биз көлөмдү бир аз көбөйтсөк эки биз анда бир фазалуу газ абалына өтөбүз көлөмдү азайтууда үч зат бир фазалуу суу абалына өтөт критикалык температурадан өткөн зат газ абалында гана болот биз канчалык көлөмдү азайтсак дагы ал сууга эч качан өтпөйт критикалык температурадан ылдый болсо зат бир фазалуу абалында гана болот мисалы а жана б чекиттерине дал келген параметрлер жана эки фазалуу каныккан буу жана суюктук с чекитине дал келген буунун параметри